今日の動画を見るだけで股割り素振りのやり方とコツが分かるようになります今日もできるだけ分かりやすく説明しますのでぜひ聞いてください百秋武道具店の動画こんにちは百秋ブログ店のうがですやってますかお今日は股割り素振りのやり方とコツをお話しします いつも先生が大きい声出してるでしょ姿勢を崩すな体を起こせ頭を前に出すなでもこれ一体何でだと思いますか剣道っていうのは打つ時の姿勢が悪いと一本にならないんですそんな時にぴったりなのが股割り素振りなんですよね 今日の動画を見るだけで股割り素振りのやり方とコツが分かるようになります今日もできるだけ分かりやすく説明しますのでぜひ聞いてくださいえ今ね毎日素振りライブのシーズン5っていうのをやってるんだけど朝はまあ6時半から、え夜は19時から7時からか、え600本やってます1日1000本やってますねでこれのね、えー、素振りライブの中でリクエスト素振りっていうのやってるんだけど実はその中で股割り素振りっていうのが人気ナンバーワンなんです やっぱり楽しいんだろうねでもね大人の人はねもう足痛くてもう死んじゃってます泣いてますじゃあ早速だけど股割り素振りの目的は3つあります1つは足腰を鍛えることこれはまあ分かるよね2つ目は上半身の軸をぶらさないことそして3つ目は腕と肩の力を抜いて触れるようになることこの3つがポイントです そしてまあいろいろこれから細かいやり方説明していくんだけどその前に一つだけお約束してください一番大事なのは目線です目線目線目が動くと集中力が切れて頭がぶれます頭がぶれると体がぶれます股割り素振りをやってる間10本20本何本でもいいです必ず目を動かさないようにしてやってください え見つめる場所っていうのは何でもいいです自分の背の高さと同じぐらいの目の高さのところに壁に模様があれば模様でもいいしカーテンでもいいし柱のこうなんかね木目みたいなところでもいいし何でもいいですとにかく一点を見ながら頭を動かさないこれが上達につながります一眼二足三端四力っていうじゃないですかそのぐらい目を固定して素振りをやるとそれだけで上手になります今回の股割りのビデオっていうのは2本立てになります 1本目このビデオの中は基本編をやりますそして次のビデオの中では応用編レベルが上がったいろんな種類のまた割り素振りの説明やり方をお話しします楽しみにしてくださいじゃあ早速また割り素振りのやり方を説明していきますまずは足を肩幅よりも広めに開きますそして自分のつま先の方向つま先の方向に膝を曲げて腰を落としていきます 腰を落としていくときにお尻をあんまり後ろに突き出さないでくださいお尻が後ろに下がってしまうと頭が前に出てしまいます上半身はまっすぐした状態で腰を落としたいんですけどこのイメージとしては例えばここに壁があって腰背中首頭これを全部壁につけた一直線一直線のまま下ろします 下ろしますそういうイメージですねそして腰を落としてる間一点を見つめて顎も引いておきます次は竹刀の握り方ですね竹刀の握り方下の指3本小指薬指中指右手も同じです下の指3本で上から竹刀を握ることをもう一度確認してください竹刀がまっすぐ触れないこう横になっちゃうまっすぐ触れない原因の8割は 正しい握り方ができてないからです正しい握り方このタイミングでもう一度見直したらまっすぐした振りができるようになります市内の握り方については別の動画があるんでもしよかったらそっちを参考してくださいねじゃあ早速ですけど股割り素振りやってみますね足幅を肩幅より広くとって竹刀の握り方をもう一度チェックお尻が後ろに出ないように腰を落としますはい1 2 三、四、五。ね、こんな感じです。そして素振りをしている間は目線を絶対変えないでください。一点を見つめたままです。目線が動くと集中力が途切れて頭がふらふらします。いいですか？そして上半身は体の中心線を意識します。 体が垂直まっすぐぶれないぶれないぶれないね中心線を意識しますそして振っている間振り上げ振り下ろしできるだけ肩と腕の力を抜きます楽に振ります腰を落とすどこまで落とすかの目安は太ももが水平になるまでここまででいいですこれ以上落としちゃうとしゃがんじゃいます太ももが水平になるまで床と水平になるまでここまで下ろせば一番効きます 膝はつま先の方向に出すんですけど膝を前に出しすぎるとこれは膝痛めます特に大人の人注意してください膝はあんまり前に出さないの方がいいと思います剣先を振り下ろした時の高さっていうのはこれは先生によっていろいろだと思うんですけども僕は床すれすれまでしっかり伸ばす やり方ですこれは先生によってやり方違うと思いますそしてそしてできる人は一本一本を大事に振ってほしいんです一本一本大事に振るっていうのは最後一番振り下ろした時一番振り下ろした時ここでピタッと1回止まります0.5秒でもいいですから1回ここでピタッと止まるはい戻るピタッと止まるね 0.5秒でもいいです1秒でもいいです1回1本1回最後止まったら1本1本大事に振れてるってことになりますじゃあちょっと10本だけ振ってみましょうかもししないなければ手手刀でもいいですいきますよはい構えてまた割り素振り10本始め1構えて2構えて3目線を変えない お尻を後ろに突き出さない目線を変えないこの10本の間は目線を変えない腕と肩の力を抜きます太ももが床と水平になるまで下ろしますはい10とはいこれがまた割り素振りになります えどうでした10本振る間目線変えずにできましたかいかがでした以上が股割り素振りの基本編やり方とコツになります1秒でも早く上達したい人は、まあ、さっき言った目線ね目線を変えずに一点を見つめたままこの股割り素振りやってみてくださいもうたったそれだけで 集中力が全然変わってきます次の股割り素振りの応用編の2本目のビデオではいろんな股割り素振りのバリエーションを紹介していきますほんときついから2本目は覚悟しといてくださいねあともし一緒に股割り素振り練習したいっていう人いたら、え僕の素振りライブっていうのがあります毎日やってます、え今はシーズン5やってますけども別のねサブチャンネルの方で朝6時半から、え夜は7時から毎日振ってます